Он свои страницы календарь К нам погибшие герои не вернутся Только радостью сменяется печаль Люди, слышите, сердца их снова бьются Наши прадеды и деды в этот день чеканя шаг поднимают слышим стук сапог К нам спускается с небес бессмертный волк Бессмертный волк на улицах страны Вновь оживают лица на портретах Ценой жизни нам достался праздник солнца и весны Будем подвиги героев свято чтить Пусть ни ты, не я в землянках с ними не был Чтобы цену той победы не забыть